deeti taa bụ 28th being Monday, February 2023. O nwere n'uzu na-efegharịnụ ha si nọ sit at home onye ọwụ na-agbalụ gị sit at home bụ sọ onye anwụ asọ n'ọwụwa anụ ọhịa sit at home gị etu a Naịjirịa dị ha ka ị na-eme ndị mmadụ sit at home ọkwa adịrọ mmiri adịrọ kerozin adịrọ fuel adịrọ a na-ekwu nke kazi njọ ọwụ na obere ego nwe nwere na bankị na enwere ike inye gị ya people are dying ị na-egwe ndị mmadụ sit at home onye gwara gị sit at home for one week ten days onye ahụ achọdịghị ndụ adị ndị anụnwa na-acha mpem sit at home anụnwa ha chọrọ ka Nnamdi Kanu pụta imagine ihe niile nọ na Biafra land na-agba mbọ maka mpụta nnamdị kano wee gaa nọla na n'ụlọ for one week no food onwero ndị ha ga-eri kedu the strent ha ga-enwe wee pụta wee gbachitelu Nnamdi kano onye na-elidu nri eneja nụchitere nwanne ya ọgụ ajụjụ ka m na-ajụ onye na-elidu nri can you be able to go and defend your brother or sister ifere na ha chọrọ ka Nnamdi kano pụta ha chọrọ ka ị ga nọla na n'ụlọ dị week ịdịzie wik ka ha gagbuo Nnamdi Kanu ọ bụ na ha gbuzie ya na nobody will come and uh, and uh, fight for him onye lili nri i nwere the strength i wee pụta wee na-ekwu okwu Biafra wee na-ekwu okwu nnwere onwe ị na-ekwu okwu etu nwanne gị bụ Nnamdi Kanu ga-esi wee pụta don't be deceived and gị nwa ọkwa nwa ka ị na-ebunye postal ị ga na-amanye postal no election nke nwa sita at home no election sita at home gị nwa ga-eji aka gị wee gbuo nwa gị ọnwụ anwụrụ na anwụfusi na-ewute m maka na ụbụrụ ga ada alụ ọrụ kedu the reason why iji achọrọ biafra ị na-achọ biafra because na naijiria na-emegbu gị emegbu ha na-akpagbu gị akpagbu n'ime biafra nwa ka ị batakwalụ ka ị nwetabere biafra o ị kara wee nweta biafra ibidogo kpagbube ndị mmadụ na biafra abịabero ibidogo ịkpagbu ndị mmadụ ụdị biafra ka ị na-achọ anyị ma nọ ndị sabụ ka unu anyị eniduru ụdị biafra ama biafra anyị chọrọ bụ ọchịchị onye mee gịnị kwuo bie majority carries the vote ka ihe na agbagburu ndị mmadụ ị na-force people against their will for what onye ka ewu iwu chukwu ihe anyị na-practice democracy ohe eji wee malụ ndị biafra iwere aka filu n'isi ọ bụla aka nwa adọrọs gị mma iwepụ ya i pozishọn onwe gị ọfụma ihe eji ama onye ụbụrụ ya na-arụ ọrụ so onye ọbụla ọbụla ese ndị ha gị ka ị ga na-agba postal eh, no election sit at onwe ndị iwe na-ewe were osisi kụpuo gị isi iburugara ugburu onwe ya bụrụ ọchụ baa n'ụlọ ọ bụrụ na i belivuo na strọchọn Nnamdi Kanu ị na-ege redio Biafra ka ị na amali ihe na-eme di ya ipob community radio radio biafra rapture media ị na aga dị ya na-anụrụ ihe na-ekwu ka mmadụ hapụ ịdị na-edisiv gị ọ bụrụ na anyị niile na fight ndị niile nọ na biafra land na-apụta fight for Nnamdi Kanu ha nchabaa n'ime ụlọ sit at home for 10 days o nwere onye furu ndị oge eri o nwere onye ume ga-adị o nwere onye ga-enwe the strength ịpụta bịa fight for Nnamdi Kanu agwago m unu the reason why Nnamdi Kano at the DOS, IPOB, jee clear sit at home sometimes. Ọ ga-abụ enwe any event ga-ebute Buhari ndị ọchịchị ga-ebute ha from uh, Abuja to Biafra land. A declare sit at home so that ka the whole world wee chọpụta that na they are not welcome. Ka at the same time ka achọpụta nọ na IPOB bụ the in charge of Biafra land or the reason of sit at home ma ọ bụ mbọsị nna dị Kanu na-eje court ma ọ bụ mbọsị na-eme remembrance day maka ndị nwụrụ anwụ so ndị ha na-asị gị sit at home seven days ka ten days jugodo onye anwa kedu the reason for that sit at home ị ga-ene anya ọ nwere any reason ọ ga-enye gị highest thing o nwere ike ịgwa gị ọ sị gị na ọ ka e wee relizie Nnamdi Kanu kedu ka sit at home ga-eji wee relizie Nnamdi Kanu kedu etu ọ ga wee relizie ebe unu jidegolu unu chọọ unu ede ege ntị strọchọ ọ o nwere strọchọ ọ debere and ịchọ ire ka o erelizie e ya kedu ka e ga-esi wee relizie ebe onye ọbụla gbasasịgoro together we are strong ha chọ ka ha tisasị onye ọbụla etisasịzi aka sọsọ Nnamdi Kanu kwụrụ ka a anwụrụ ha ya pikpuo ọ planụ ha so onye ọbụla na-agwa gị si tatu malụ datụ na ọ chọrọ ka e gbuo Nnamdi Kanu nọ planụ ha mana ha gara egbu nwunye gaa na redio biafra dos ọhanwa dị in charge of this struggle for now till Nnamdi Kanu apụta whether you like it or not ọ ihe nọ na ya ee so ọnụlụ kaala ibie ọnwụ anụnwa ndị igbo na-anwụ ọnọdụ ewuta gị n'obi afụfụ a ndị igbo na-atọ ọnọdụ ewuta gị n'obi anyị na-eti mkpu na nke egburu anyị egbu iwe na-asọpọtụ ndị ilo ewe na-egbu ụmụnna anyị e mụrụ mmụ unu pụtara na akpọpụtazi all these boys welucha egbe bunye ha ọkwa gọọmenti ga-ebunye ha egbe ha ga na afọsụ ndị mmadụ si tatom na afọsụ ihe na-enweghị isi ha mechazịa datin na ha pụba the same gọọmenti ya ewelekwa polisi chukwuru n'ụzọ at the end ha bịara dị agbagbusie ha niile o nwere nke m fụrụ na news mbọsị ya more than eight guys healthy guys ha like that ọnwa unu na anwụ na-ewute m alaikọrọ ya ọ dọrọ mma onye ọbụla gba nwanne ya ọ bụ na ịchọọ ka ịchọọ iwe member of IPOB na-ege ntị the leadership ihe ekwuru ka ime ihe ekwuru IPOB adọrọ involve n'ime ajọ ihe luka at today na unu emebego ihe na-eme ihe a unu na-eme na ọnụ unu kpọrọ onwe unu unu na-aga kidnapping na-eju ori na-eme ihe dị iche iche na-agafu stuu ndị mmadụ na-emegide ụmụnne unu na-akpa ụmụnne unu mkpa ọkwa bikos ọf ajọ ihe ndị naijiria na-eme anyị ka anyị ji wee sị ka anyị nọdụ nke anyị unu bịakwada place na abụrụkwa ajọ ihe batalion no unu wee nemi everybody should be very careful ebe ndị dị etu anụmanụ and finally ndị nọ na legos ọkwa unu afụgo na ndị amị na ha ewelego ndị amị kpojuo everywhere o nwere onye maalụ dia plan naijiria dị ka nshịkọ ime ihe a na-akpọ nshịkọ nshiko nwere onye ma ebe isi ya dị ịga wọchị ya na ọ na-aga ije na ifu ya ọ na-aga saịdị ọ gagide saịdị ọ gaba ebe a ọ gaba n'iru ọ gaba n'azụ mmadụ amara ebe ọkpa ya dị ebe o si aga aga mmadụ ebe isi ya dị onye ka ndị Igbo ji wee tụọ n'inu si na isi nsịkọ chalụ ndị Igbo taa confusion ihe isi nshiko ọgwụ ihe Naijiria na-represent mmadụ amara ebe ha na-aga so dị very careful amị ahụ ekpụtara ihe a a sị m kwube n'obi nke ma ọ na-adị m ka ndị amị ndị Igbo ka ekpụtalụ ndị amị ka uche unu dị ya ka uche unu dị ya na unu ma na a na-egburu ya e, n'ebe ọbụla ihe ọbụla ga-eme na ndị Igbo ka ya e na-egbu ebe ọbụla ị e na-egbu apụtakwuo na ala Igbo enyekwara ala Igbo ka o zuo ike lukata ala Igbo bụ sọ mma ọkwa sọsọ agụụ ka anyị na-aya n'ala Igbo taata anyị na-ayazi onwere ihe anyị na-ada aya dị ya bete site n'ike nke Chukwu ọ ga-adị mma n'oge na-adịghị anya so uche gị dị ya onye nụ ya ka alụ nwanne ya ndewonu